Yo gasten, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe webisode en eh, vandaag gaan we naar onze local spot. Uh, Jordi is er al en eh, er zullen nog wel een paar andere komen en het gaat hopelijk een goede sessie worden. zijn aangekomen bij de local spot. Jordi is de, Steve is de, Dennis is de, Jean-Pierre is de. Joe! Oh, oh. fucking ver. Mirko is de, mijn pa is de. Iedereen is er gewoon. Flowbro's in de Ja jongen, gaat vandaag een goede sessie worden toch? Zeker weten. Ja jongen. Let's go! Yeah. Paul. Oh. Kijk <laughs> Sorry. Ja. Mag ik iets voor je kallen? Kan iets. Je mag twee keer testrun. De, de rechter doen, als je erop aanrijdt. Daarna de linker. Uit. Uit. dan moet ik even die middelste jump doen, of niet? Ja man, die middelste daar. Steve jongen. Nou food. het. Niet waar. Doet hij wel Hij is gek. Hij nou, kan help. Jordi is ready to go? Yeah. Steve met de no-voeden. Yo! Oh. oh! Beetje ver! Mooi, yo! Daar hak ik weer niet van. Het oh, ik was echt te klaar voor nu. Ja, dat is de tweede keer. Oké, oké, let go man, let go. Kom op Jordi! Oh, lekker Jordi! Hij is helemaal gek joh, hij is helemaal gek. Lekker Stevie. Mooi nood voelen, man. Ja, zeker. Lekker, jongen, Jordi. En? Volgens mij, als je mijn spoor kijkt, helemaal op het randje. Aan welke kant? Aan welke kant? Rechts? Ik weet niet, voor mijn gevoel ben ik hem helemaal op het randje hier. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Ik denk waarschijnlijk aan de rechterkant. Ja, kijk dan. Ja. Langs weet je waarom? Ja, omdat je met zo'n bocht aankomt. Ja, en omdat het vertekent. Ja, je moet ook iets naar rechts springen, hè? Want eigenlijk ligt, als je daar doorspringt, laat je gewoon links langs de bulldog. Ja, maar lekker man. Ja jongen, lekker. Goed dat je erop ging staan. Ja toch? <laughs> <laughs> ja man, begint goed vandaag. Camera's rolling! Yo! Let's go, we gaan kijken hoe dit uit gaat pakken. yeah! <laughs> Oh, dat ging net goed, joh. Net goed. Ah. Mirko, voor zijn drietje. Oh. <laughs> Was iets Dennis? Ja, vol <laughs> Dennis zit helemaal vol. Ja, denk het ook wel. Druk maar uit. Nou, het is jongens, het is begonnen met regenen. Ik weet niet of, of jullie op de lens kunnen zien. Maar het is eh, begonnen met regenen. Beetje kut. Yo, kom maar. Hopelijk uh, stopt het zo dadelijk. Hopelijk wel. Ja, ah, het was wel nat, maar nu is het helemaal nat. op Jean-Pierre. Oh, oh <laughs> Yeah! <laughs> Lekker JP! Lekker Steve! <laughs> Oh, geen roest. Kut. Weet je wat ik ben vergeten? Nou? De GoPro staat nog uit. Dennis! De GoPro staat nog uit, of niet? Kut. Dit was de clip geweest. En het is, begonnen. of het is gestopt met regenen. Dus we kunnen weer. Dus we kunnen weer. Hey! Oh, die Paul! Oh, een hond! <laughs> Dogs on the trail! We got dogs on the trail! Everybody watch out! We got a dog on trail! Kut dat ik ook... Oh, daar komt niet aan te Jordi, wat gaan we doen? We gaan eh, slip en slide. Ja jongen, de slip en slide challenge. Vanaf daar ongeveer, daar zo, helemaal naar beneden glijden. En dan eh, tot en met hier, waar Dennis ongeveer staat. En dan... Eh, wie het verste komt, heeft gewonnen. Hoeveel, hoeveel runs doen we? Eén per persoon of twee? Twee. Twee per persoon? Oké. Eerste run van Jordi. Komt hij aan? Oh! <laughs> Ja, hier. Eerste run van Paul. Eerste run van Jean-Pierre. Ah, het is close man, iedereen stopt hier. Ik weet niet wie er nou... Eh, wie er nou... Ja, dat, dat klopt, dat klopt. Ja, dat is waar. Tweede run van Jordi. Had de vader goed in zitten. Oh! Yo! Meko's tweede run. Eigenlijk met voet telt eigenlijk niet hè. Eigenlijk niet. Jean-Pierre, tweede run. Laat de vader goed in zitten. Oh! De vaders tweede run. Laat de vaat goed inzetten. Hopelijk valt hij niet nu. Ah. Nou, jullie mogen reageren wie die heeft gewonnen. Ik, uh, ik weet het niet. Ja, wacht even. ja, ja, <laughs> ik moet ook nog. Nu gaat Moois nog over. <laughs> nou, nou komt het. Dames en heren, daar komt de man himself. Oh, dat was early. <laughs> La, hey, rem iets later, iets later. Ik ben benieuwd. Ja, dat, dat is hem wel. <laughs> ja? Reageer maar in de comments wie er heeft gewonnen. Want ik weet niet. Ik ook niet. We hebben toeschouwers. Polo, oh, nou, wat zijn? <laughs> ik, weet niet waar. Ik ook niet. Ik ook wat de broek aan, maakt niet uit. Maar het is koud, Kan allemaal. Doen we een switchline met Jordi? Let's go! Yeah! Waar ging je heen? Achter jou aan. Huh? <laughs> Hoe dan? Maakt hij een bocht? Deze was plat. <laughs> Vet. Het is jammer genoeg weer eh, begonnen met regenen. Ik, eh, ik, hoop dat het niet te hard gaat regenen. Ik heb nog een paar clipjes kunnen doen. Ik hoop dat jullie deze video al, eh, al leuk vinden. En er komen nog wel gekke dingen aan, denk ik. Daar komt Mirko aan. Over de eerste dubbel. Oh, hook to flat. Komt je aan, DJ Paul. Oh, <laughs> hij is helemaal gek. <laughs> hij doet gewoon wipje, die gek. <laughs> deze man, hè, deze man. Een paar crewleden zijn naar huis gegaan. Wij zijn er nog, we gaan nog een paar rondjes knallen. En dan uh, gooi je hem denk ik over een half uurtje, uurtje of zo, gooi hem er ook uit. Gooi hem eruit. Gooi hem eruit. DJ Paul, jongen, gooi je turbo erin dan. DJ Paul, DJ Paul. Oh, over de hip. Vol gas. Boost. Oh! <laughs> Wat een baas, jongen. Wat een baas. gooi hem jongen. Burp. Turn up. Meer goed. Hij doet je Paul. Gooi die turbo erin dan. <laughs> Mooi, niet? Ja. Ja. Hey, we gaan We gaan even een treintje doen. Met Leeseman en Mirko. <laughs> Oké, we gaan even een treintje doen met Tristan en Leeseman. Leeseman is al, al gevallen, hij heeft al de kont geïnspecteerd. Dit gaat goed komen. Dirt. Ah, hij is niet afgevallen. Papa, was een goede sessie of niet? Ja. Ja. Mooie dag. Of niet? Ondanks de regen. Ja, zo ah, zo heel veel heeft niet geregend. Lang geleden dat we zo heb gehad. Fietsen best vies. Zei Jordi? Het lang geleden dat ik weer zo lol heb gehad. Ja, we lachen of niet? Ja. Ik dat het ook wel leuke video's geworden. dat weet ik wel zeker. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en te delen. En ook te reageren wat je van de video vond. En eh, ja, hebben we nog wat te zeggen? Dat was een goede sessie. Ja, dat was zeker een goede sessie. Tot de volgende video. Peace out. I don't know why you look so nice. nice, me to feel like I'm me to watch you do you. Don't got you look so nice, being not nice, so rude. Look what you're putting me through. I never do this to you.